还有。 ia mewar kedokan jemur pesek kedodokan jiwa odong pindang teri rasa sombong sing luar negeri asik sang yang beda kau singkrang sing pesek ke dodongan Iwa kodoh bintang teri Rada sombong singa Brasil! merangsang Tangga batur pada jebreng sombong sing luar negeri wong Rambut abang Warna nih disangka bule beneran. Boyong semirah